بسم الله الرحمن الرحیم د نړۍ ټول مسلمانانو او خاصتا د افغانستان ستر ولس او هر ورور او خور ته د اختر مبارکي وایم قربانی او عبادتونه مو د رب په درگاه کې ومنل سي مسلمانان جهان و مردم شریف و نجیب خواهران و برادران گرامی افغان عید سعید عطار به تمام مسلمانان جان بالخصوص ملت افغانستان تبریک میگم و قربانی هایتان در درگاه خداوند جلشانه قبول شد حرمتلی اولکداشلر اشبو بیرم مبارک ده الله تعالی درگاهی ده وطن مز دایمی تنجلک و رازلیک Uçun doğa klip ve kurban haybet bir mini Çin yürekten berçengizge mübarek bulsun demir. په ټول هیواد او خاصتا پکتیکا خوست ننګرهار او نور ځایو کې چې طبیعي حوادث راغلي دي ټولو ته تسل وایم د هیواد په مختلفو برخو کې د چاودنو او تروریستي پیښو متضرینو خاصة د أهل ونود و سک وطنوالو په عبادتګاه د توریستي برید له امله ټولو زیانمنو کورنۍ ته تسلیت وایم په تورخم او سپین بولدک کې د بې نظمیو او ناسم چلند له کبله زیانمنو افغانانو ته تسلیت وایم په ځانګړي ډول په تورخم کې د یو افغان ځان وژنې له کبله د نوموړي کورنۍ ته دادګیرنې او تسلیت مراتب وړاندې کوم د اسلامي نړۍ له علماو نه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي اسلامي نړۍ د خدای جل شانو په فصل د یو لوی مثبت مسیر خواته روان ده او ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر طالبانو سره شریک سي او دوی اساسی اصولو قواعدو او ټکو ته متوجه سي انسانان باید د ښځې او نر تور او سپین او عرب او عجم له تفکیک پرته د زړه له صدقه ایمان راولي ایمان په زور نه دی په فقهي مکاتبو کې عقل منطق او آزاد استدلال د اساسي اسلامی علومو او شریعت اساس ده او دا منطق او استدلال یو زر دوه سوه کال نه روان ده او دوام لري علم او پوهه د اسلامي ارکانو اسلامی فلسفه او د اسلامی علومو او ستر تمدن د بریالیتوب اساس دی د علم کسب فرض ده او په اسلامي نصوصو کې څو څو ځله پر علم ټینګار شوی یو روایت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده چې فرمایي چې علم ولټوي حتی که په چین کې وي ټولو بینالمللي تجربو ښودلې ده چې یو نجلۍ تعلیم پنځه نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو یو نسل بدلوي په کومه کورنۍ کې چې ښځه او, او نر پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده حضرت خدیجه رضی الله عنها د خپل دور شتمنه میرمنه وه بیبي عایشه رضی الله عنها د نبوي احادیث عالمه او لوی سرچینه وه بیبي بی سلمہ و چې په هدایبه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سولې د منلو مشوره ورکړه سره له دې چې اکثریت مخالف وو حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا هم د بیبي سلمہ مشوره ومنله په همدې اړه د قران کریم یو آیت هم ده چې د اسلام لوی بریا سوله و نه جنګ هر څوک چې مقام د ابراهیم ته ورسی هلته دا فکر وکړي چې د انسان انساني حقوقو لومړنۍ اعلامیه له همدې ځای خپره شوه چې د انسان په ځای پسه قرباني شي موږ له بده مرغې کې لا هم د انسانانو قرباني وینو نو د انفجار او انتحار بدعت باید ختم شي په هر نوم او په هر دلیل چې دا منځته راغی باید پای ټکی ورته کېښودل سي اړتیا ده چې جبر بند سي جبر په افغانستان کې د ثبات لامل نسی ګرځیدی بلعکس په څلور څلور څلوخت کالو کې موږ له دې عمله د افغانستان د ورسته پاتې کېدو شاهدان یو نتیجې ته د رسیدو یوازینۍ لاره منطق استدلال او د یو بل منل او اوریدل دي د اسلامي امنیت افاقي پیغام ډیر پراخه دی او پنځه اساسي اصول لري د ژوند ساتنه د دین ساتنه د مال ساتنه د ټولنې ساتنه او د دلیل او منطق ساتنه که څوک مدینه منورې ته ځي نو هلته باید په عدالت او شفافیت فکر وکړي یعنی دا چې حضرت عمر رضی الله عنه بیت المال ولی را منځته کړ دلیل دا نه و چې خلکو ته ووایي خپله نیمه ډوډۍ بیا نیمه کړئ دلیل دا و چې عدالت او شفافیت د ټول امور اساس ده او خپل حضرت عمر رضی الله عنه په جومات کې حاضر و چې هر بل مسلمان ته حساب ورکړي چې بیت المال نه یې څه اخیستي او برخه عادلانه ده ټول نړۍ ته د عدالت او د قانون غوره مثال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه اساسی قانون دی چې په مدینه کې تدوین کړ نن دا وحشتناک ده چې زموږ خلک په لوږې او نیستۍ کې اوسیږي خو د افغانستان اساسي شتمنۍ د هغو پیسو په بدل کې صادریږي چې هر ورځ خپل تجارتي ارزښت لاسه ورکوي دا واسه ده که چیرې امنیت او مسئولیت د پنځه اصولو په اساس منځته رانیسي امنیت او ثبات به له ګواښ سره مخامخ نو دوام نشي کولی د افغانانو مشکلات ډیر زیات دي بیل سالم او ارخیس فکر او داسې حکومت څخه چې د خلکو په خدمت کې وي نشي حل کېدای د دې مشکلات د حل لپاره لومړی ټکی دا ده او اقدام دا ده چې ستونزه باید تعریف شي او زموږ ستونزې هر اړخیزې دي هدف باید د عام ولس ښېګڼه وي او اوسایي نه د یو څو خاصو کسانو او څیرو نظام یوازې د افغانستان د ولس په اراده یو نظام دوام کولای شي غیر لغنه به ګواښ سره او ګواښونو سره به مخامخ ملي وحدت زموږ لویه پانګه ده او په هر اړخیز توګه باید نظر کې ونیول شي خدای جل شانه د بیلابیلو قومونو ترمنځ بیلابیل زبې خلق او خپل هدایت د انسان په ژبه صادر کړل چې انسانان پرې پوه شي ملي وحدت باید په عمل کې منځته راسي او دا بیل مشورې او بل بحث او مذاکره منطق او استدلال نه نسی کېدی آزاد انتخاب ضرور دی د واقعي خپلواکۍ ټول ابعاد باید په نظر کې ونیول شي مستقل انسان باید یو منظم او ولسی بنسټ ولري او د خلکو او سیاسي او فکری اجماع لپاره باید کار وکړي زموږ د اسلامي فرهنګ یو مهم اړخ د تاریخ علم دی دا تاریخ علم د عبرت علم دی او ضروره ده چې د تیرو څلور څلوېښت کالو له ناخوالو تجربو او مثبت حرکات نه موږ عبرت واخلو که عبرت و نخلو او له تاریخ تجارب نظر کې ونیسو خدای ناکده بیا به تاریخ تکرار شي د اسلام او اسلامی نړۍ پیغامونه ټول شمول دي او همیشه ضروری ده چې ټول مثبت تجربې د نړۍ په نظر کې ونیسي ځکه نن مسلمانان په ټول نړۍ کې دي وګورئ چې اسلام په افریقې کې په امریکې کې او نورو ځایو کې په خپرېدو دی او دا ځکه خلک مني نه دا چې څوک مجبوریږي ځکه لازمه ده چې د مسلمانو ممالکو او نورو ممالکو تجربې په نظر کې ونیسي خاصتا د اسلام د نړۍ تجربې او د اسلام د تحکیم په تعریف کې خاص او عام باید نه وي د بیلتون اصطلاحګانې باید لري کو یو بل باید ومنو زه دا ویاړ لرم چې زموږ د حکومت په دوران کې تر یو سلو شپږ سوه ډېرتر جوماتونه ورغول شول او ډېر نور لوی او مشهور جوماتونه بیا ترمیم سو زه یو ځل بیا خپل هیوادوالو ته د اختر مبارکي وایم او هیله لرم چې په هغو جوماتونو کې چې تاسې دپاره او د الله Allah جلاش د منلو د پاره جوړ په خیر عافیت او د یو بل په منلو باندې منځونه ادا کوي او منځونه او دعاګانم د خدای جل شانه په دربار کې ومنل سي و خانواده های قربانی های حوادث طبیعی آخر بالخصوص پکتیا و خوست تسلیت میگم و از هموطنان خوش میخوام تا در خوشی های اید خانواده داغ دیده را فراموش نکنند از تمام جهان اسلام تقاضا میکنم تا به حرکت طالبا استدلال کنند جان اسلام در یک مسیر بزرگ مثبت است و ضرورت واضح است که اینها حرکت طالبا را متوجه بسازند که اساسات دین مبین اسلام و خیر مسلمانان جان در کدام جهت است انسان بدون تفکیک زن و مرد سیاه و سفید و عرب و عجم باید از دل و جان به دین مبین اسلام ایمان بیاره ایمان بزرگ نیست عقل منطق و استقلال آزاد بین مکاتب فقهی اساس اصول و شریعت اسلامی است و استدلال و منطق از 1200 سال به طرف دوام داره فهم و دانش تهدا به ارکان فلسفه اسلامی و ایجاد علوم اسلامی و راز مفقیت تمدن درخشان اسلامی است کسب علم فریزه است و مستاق بر حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم است گفته طلب علم کنین حتی اگر در چین باشه. تمام تجارب دنیایی نشان میده که تعلیم یک دختر میتونه پنج نسل را تغییر بده خانواده که در او زن و مرد علم و دانش داشته باشه بهترین خانواده است حضرت بیبی خدیجه رضی الله تنها یکی از ثروتمندترین انسان های عصر خود بود بیبی عایشه رضی الله تنها منبع و عالم بزرگ حدیث نبوی بود بیبی سلما کسی بود که در حدیبه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشوره داد که صلح را قبول کند و حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم این مشوره را قبول کرد و در همین مورد آیه قرآن شریف است که بزرگترین فتح اسلام در صلح بود نه در جنگ هر کسی که در مقام ابراهیم وجود داره و قربانی میکنه باید فکر کنه که اولین اعلامه حقوق انسان در مقام ابراهیم داده شد به جای انسان گوسفند قربانی شد امروز ضرورت واضح است که بدعت انفجار و انفجار و انتحار ختم شود و رد شود جز بربادی این بدعت نتیجه دیگه نداره خشونت و شدت عمل موجب ثبات در افغانستان نمیشه بلکس 44 سال آخر شاهد واضح عقب ماندگی ما ای شدت و هم و هم عدم همپذیری یکی دیگر بود پیام امنیت در دین مبین اسلام وسیس و دارای پنج اصل می باشه محافظت از زندگی محافظت از دین محافظت از مال محافظت از جامعه و محافظت از منطق و دلیل بدون عقل سالم و منطق مسلمان با آزادی ارکان دینی خود درک کرده نمیتونه و بر او عمل کرده نمیتونه غیر از او خدای ناکده به یک شعار بدل میشه نه به عملی که موجب رضای خداوند جل شده هر کسی که به مدینه منوره میره باید راجع به عدالت و شفافیت فکر کنیم آیا چرا حضرت عمر رضی الله عنه بیت المال را ساخت هدفی نبود که به مردم گفته شود که نیم نامتان باز نیم کنیم و در فقر مشترک زندگی کنیم بیت المال به این خاطر ایجاد شد که عدالت و شفافیت اساس امور باشه و حضرت عمر بود که در مسجد به هر مسلمان جواب نداد که سهمش در غنیمت و مسئولیتش چی بوده و حاضر بود که حساب بده نه ای که خود را سلطان بگویه و فوق مردم بدان اساس حاکمیت قانون را قانون اساسی مدینه در دست مبارک حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشکیل داد امروز وحشتناک است که مردم ما در فقر به سر میبرند اما داری های حیاتی افغانستان در بدل یک پول که روزانه ارزش خود از دست میته صادر میشه واضح است که اگر امنیت و مسئولیت بر اساس همان پنج اصل پذیرفته شده دین مبین اسلام قبول نشه هر نوع ادعای امنیت و مسئولیت گذرا خواهد بود و پایدار نخواد بود مشکلات مردم ما به حد زیاد است بدون فکر سالم و همه جانبه و یک حکومت که در خدمت مردم باشه حل نمیشه اولین نقطه برای حل هر مشکلی است که باید تعریف مشکل شود و هدف این شود مقصد باید رفاه عامه مردم افغانستان باشه نه چهره های خاص آزموده آزموده خطاست اما نسل نو افغانستان زن و مرد افغانستان و مردم که دارای دانش حرفویستن باید در خدمت مردم خود قرار بگیرند نظام تنها به اساس اراده مردم پایدار بودن میتونه غیر از او تشنجا و تحرکات دیگه رخ میده ضرورت واضحی است که وحدت ملی مردم افغانستان به صورت اساسی مد نظر گرفته شد خداوند جل شانه بین مردم قبایل مختلف و زبانهای مختلف را خلق کرد و ادایت خود را به زبان انسان صادر کرد تا انسان قابلیت درک از او را داشته باشه وحدت باید در عمل ایجاد شود و ای وحدت بدون مشوره بدون بحث و بدون انتخاب آزاد صورت گرفتن هم بدون و تمام عباد آزادی واقعی تحت غور قرار گرفته شد انسان مستقل باید یک پایگاه منظم مردمی و کار برای مردم و اجماع سیاسی و فکری داشته باشه یکی از عمترین عباد فرهنگ اسلامی ما علم تاریخ است تاریخ علم عبرت است و ضرورت واضح است که تمام مردم افغانستان و تمام افرادی که ادعای سیاسی دارن یا ادای زامت دارن مسئول ازی باشن که از تکرار تاریخ جلوگیری کنن بیچارگی، آوارگی مهاجرت های اجباری رای حل نیست پیام اسلام و دین و دنیای اسلام همه شمول است تمام تجارب به مثبت جز تاریخ بشریت است و مثلی که دیگه تمدن از اسلام یاد گرفتن ما باید امروز از تجارب وسیع مثبت جهان اسلام درس بگیریم و به اساس از او عمل کنیم درس عمده تاریخ ایست که فکر اسلامی ایمان سالم در قلوب مردم جا داره و از طرف مردم در طول تاریخ در بدترین لحظات تاریخ نگهداری شده و امامای بزرگ دین سر از این مثلا تحلیل واضح داشتن و عباد مختلف مسئولیت فردی را که هر فرد خود مسئول بدانه و تمام جامعه خود مسئول بدانه به صورت درست تشریح کردن در تعریف و تحکیم اسلام خاص فرق کرده نمید و ضرورت واضح است که تمام عباد پیام پیشوای بزرگ جهان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به تمام مردم و به تمام بشریت دوباره تکرار شد ما افتخار از دار که در زمان حکومت ما زیاده از 1600 مسجد در سرتاسر سر افغانستان اعمار شد و مساجد بزرگ ترمیم شد در ضمن تبریکید به تمام هموطنهای خیش امیدوار هستم تا هموطنان عزیز ما ده همان مساجد اید خوب و خوش را تجلیل کنند و از انتحار و انفجار ظلم و تجاوز به امن باشند زنده باد افغانستان یشسن افغانستان تل دیو افغانستان